Herkese merhaba. Bu videoda takipten çıkanları manuel olarak yani programsız bir şekilde nasıl tespit ederiz ve onları geri takipten nasıl çıkarız? Ee, bunun basit yöntemini anlatacağım. Programsız bir şekilde hesabınız çalınmadan ve diğer üçüncü şahısların eline geçmeden bunu kendiniz basit Excel yöntemiyle e, yapabilirsiniz. Vakit kaybetmeden hemen e, sizlere tarif etmek istiyorum. Profilimiz bu. Profilimiz Profili düzenleye giriyoruz. Gizlilik ve güvenlik kısmına girip hesap verilerini görüntüle bölümünden seni takip eden hesaplar, takip ettiğin hesaplar kısmı var. Öncelikle takip eden hesapları, takip ettiğin hesaplara gelelim. Burada yaklaşık bir 8-10 tane bir hesap gösteriyor. Bunu daha fazla göster, daha fazla göster şeklinde bütün takipçilerin tamamını görene kadar e, daha fazla göstere basıyoruz. Ve buradan ben şu anda bunu örnek olması için anlatıyorum. Ben listeyi indirdim. Şu şekilde öncelikle takip ettiğimiz hesapları indiriyoruz. Burada ben indirmiştim daha önce. Şöyle hedef için biçimlendirmesiyle eşleştir dedi. Ondan sonra tekrar geri geliyoruz. Seni takip eden hesaplar kısımlar Yine aynı şekilde daha fazlasını gör diyerek bütün seni takip eden hesapların bütün hepsini görene kadar bu şekilde daha fazlasını gör yapıyoruz. Biraz e, takipçisi yüksek olan e, profiller için uzun e, olabilir ama en sağlıklı en garantili yöntem bu şekilde. Yine az önce yaptığımız gibi bu listeyi de kopyalıyoruz. Hemen sağ tarafına. Şimdi bundan sonraki işlemimiz tamamen Excel'de. Şurada ben bunu örnek olması amaçlı yapmıştım. Burada tüm listem var. Gördüğünüz gibi 5237 satır var. 6124 satırda beni takip edenler var. Excel'de Excel'in içerisinde yer alan düşey ara formülü ile bunu basit bir şekilde Evet buradan düşey arayı seçiyoruz. Şimdi aranan değer biz neyi arıyoruz? Takip bizi takip edip takipten çıkanları. Birincisi takip ettiğimiz hesapları bir seçelim. Aranan değer kısmına. Tablo dizisine de beni takip eden hesapları seçiyorum. Sütun indiz sayısı 1 olarak belirliyoruz. Aralık bak dediği e, yakın sonuçlar ve tam eşleşme mi? Biz tam eşleşme olması için yanlış yazıyoruz buraya. Gördüğümüz gibi şu başlığı da takibi bırakanlar yazalım. Ve bunu da pardon dolguyu da kırmızıyla boyayalım. Şimdi formülümüzü yaptık. Buradan bunu aşağı doğru çekiyoruz. Gördüğünüz gibi listemiz çoğalıyor. Şöyle hepsini çekelim. Bu yöntem çok basit arkadaşlar. Garantili bir yöntem. Yani hesabınız e, diğer unfollow programlarına e, hiç bulaşmadan hesabınız ele geçmeden kendi yöntemlerinizle manuel olarak daha garantili bir şekilde yapabilirsiniz. Açıkçası e, benim bu konuyu araştırmamdaki, bunu yapmamdaki sebep takip edip takipten geri çıkanlar var. Takipçi etkinlikleri var. Oraya katılıyorum. Fakat yüksek takipçili hesaplar belli bir süre sonra takipten geri çıkıyor. Şimdi anlatacağım önemli bir kısım. Eğer takipçi sayınız sizin takip ettiklerinizden fazlaysa takip ettiğimiz hesapların kısmının sonuna kadar geliyoruz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Çünkü bu listedeki sağ taraftaki listeyi D sütunundaki listeyi zaten e, A sütunundaki listeyle çarpıştırdık. Onun içerisinde arıyoruz zaten. Şimdi şurada şöyle bir yöntem uygulayacağım. Bizi takipten bırakanları bu yok olanlar, yok yazanlar bizi takipten çıkanlar. Şimdi şöyle bir burayı filtreledim. Ee, menü seçi kaldırıyorum. Sadece yok olanları yani bizi takipten çıkanları. Biraz uzun sürüyor sanki. Şimdi şu kısım takip ettiğimiz hesaplar bizi takip ediyor. Bu hesap beni takip etmiyormuş. Bu sütunla şu anda bir işimiz kalmadı. Beni takip edenler kısmı. Bizim işimiz tamamen bu kısımla. Şu arkadaşımızı bir alalım. Deneme anlamında. Şöyle bir hesabı yapıştıralım arama kısmına. Şimdi gördüğünüz gibi takipteyim. Takipten çıkıyorum. Gördüğünüz gibi sen de takip et. Yok. Yani beni takip etmiyormuş. Bir iki tane daha yapalım. Garanti olması açısından. Evet. Gördüğünüz gibi beni ben takip ediyorum fakat beni takip etmiyor. Gördüğünüz gibi beni takip etmeler. Bunlar hep takipçi etkinliklerinden gelenler. Ee, ben şöyle işaretliyorum bunları. Şöyle bu şekilde. Bir kare yükü bunlar fotoğrafçı arkadaşlar. Takip sözü verip de takipten çıkan arkadaşlarımız isim isim ifşa etmek istemiyorum ama maalesef üzgünüm. Takipten çıktı. Gördüğünüz gibi işlem çok basit. Ee, anlamadığınız yer olursa yorumlar kısmına yazarak e, yardımcı olabilirim. E, videomuzu beğenip e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tür videoların devamı için paylaşabilirsiniz. Bize destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.